hac Hazraki zat Christmas. düşmanım Beni silenler Hira Resul canlandı Şah Mukabbul oh, al-yatim Ouça

olmuşum Gözün yağını yedirsen Dost ama bir birmesen düşman Yol edin taşın olur Bursan uğrar başına Bir gün daş açar elbini بوسم گر ام ایدی گر پیرا Nasip ya bulmasana Ravzan Kaldı dünya Kaysip ya bulmasa Ravzan Nakıl bir Seni kaytarmadı şeytan muridin Çünkü min ölgen Seni kaytarmadı şeytan muridin Çünkü min ölgen Kırmızı oluyor bundan sana gütmedin muhlis Kırmızı oluyor bundan sana gütmedin muhlis Deme ahsana yüzün namında kirmeyi namayı yasın